naye kirinyo naddala musemutaawo gurupu z'abafere wezisibukaawo ekyo nakibagamba naye sebo era twafuna uh, leka kuba wa mutima mubi twafuna nekkubo lyaffe rino eryakisule kapeeka <laughs> okuliiwa kolasi naye tukyalina kyalenji nene mm. okuba nti waliwo ab'omutima omubi abagende wa genosale kuba ofcourse genosale amafactory agali wali enamukekeera naye namubuulira njagala kudda muwandiikira bbaluwa nago gaba gayanguyizibwa ga, ga, ga ekkuba eryo nga likoleddwa liddwa kolas twasayininga Uh, contract liibwe kolas naye waliwo ab'emitima emibi abadduka ewe titokola kolas empowering dutamaguzi empowering ebcd tokola kolas naye nga abakulembeze ababaddeyo mu bitundu ebbanga lyonna ngaobabuuza lwaki temubaddenga temusaba makubo gano okuba nti gavumen n'olwekyo genosale nkusaba ssebo kuba eryo litandika okukolebwa era sebonzikiriza nebaza abatuuliriza Uh, wekitiibwa nanjwe ngaekabeere webale tuuliriza mukulu mutibwa saamu ekibale mwebale tuuliriza munamawulire mukulu sozi webale tuuliriza nebooli nawo musawo matirudde ebulema awo uh, ku st faustina mwebale tuuliriza musawo sale ekirema nebooli nabaawo mwebale tuuliriza wekitiibwa yoweri mulule uh, sebo mwebale tuuliriza mukulu ndulu emizimba awo mukapeeka mwami wiruba sekuritale w'amabanga ero si wano omukulu kizirya ekapeeka n'abalala mwenna mu katawuni k'omulule mwebale nnyo nnyo nnyo okuba ku radio bt katawuni k'ekirema katawuni k'enamasujju so mukulu kiza omuvuzi wa takisaawo mwebale okubanga mutuuliriza katawuni k'enamirembe akeekabogwe nenakatandagira n'abalala bonna abeewaffe wali eri ekaasa ngombe mwebale kubanga mutuuliriza nga temuvaako ku radio bit uh, nembasaasira nnyo mm. uh, abantu bekabira awo ekapeeka olwa muzeeyi lukuse yafudde eh. nsubira kuziika leero naye sijja kusobola kuba nja kusindika mukulu nanjwe nga nkiikiridde batugaana n'okuziika e, eh, batugaana okuziika naye tuba tetulina kyakukikolera mm. tuba tulina okulaba nga tubeerawo n'abantu baffe e. tulina challenge ezinene nsanze mwebaza pulezidenti aj bamuwadde embuzi eh, naffe batuwa embuzi <laughs> naye kyetwagala okubiza nze mbadde mwebaza hey, Uh, nalabye ng'agamba nti yawaddeyo akakadde kamu emitwalo ana ku musaala gwe hmm. nenseka neŋamba eggwanga lino lyetaaga kusabira hmm. omuntu gwetuwa bajeti eya triliyoni namba nze nawaayo mekasebonze eh, eh, eh, nawa kuki <laughs> <laughs> ah, nze nsiga purezidenti ofuna omusaala sebo sebo bwolabanga abakudaaze oyitangawo misinde <laughs> bwolabanga abakudaaze oyitawo misinde kakati tumwebaza eh. okukwata miliyoni emu mu emitwalo ana n'agiwaayo nange nga lutamaguzi nze kyagenda mu likodi mm. nze nasooka era n'ababaka bakyogerako nti olutamaguzi yasooka okugamba tikumusaala gwe waayo miliyoni bbiri bazinsalengako nga nae bwe yagambye buli mwezi nange we nasalawo hmm. naye okulaba tririyoni eyo si biliyoni tririyoni asinga obugagga mu afirika kuba bamu ranking emabegakaawo nga tumuwa bajeti tumuwa bajeti kino mukiwulirize kuba oli mukulembeze munange hmm. <clears throat> tuli amasiga asatu agafuga eggwanga eryaffe hmm. erya palamenti eriri eri executive n'erya judiciary kakati bwetuba bwabanga ye gwe tuwa bajeti eya tririyoni namba eno bajeti ya amaka ge sebo si, si, si department nemaka ge tumwa tuliyoni etya tuliyoni bwebuwumbi lukumi naserawo okukudalira banansi mu bugagga obungi bwe balimu nti mbawadde miliyoni emu mu emitwalo ana ne bayita n'abamawulire ga gavumenti nti mugikube mugufuula omutwe basheruganda tulina okwesabira alina byawaayo nga tabayise mbadde sebo mbadde nga wano sebo nga nsaba eh. nti tulaba bannaffe musolooze naye mmwe munawaayo kodi <laughs> nga basirise bakye buli omu teryanyega ndugulugunda tanyega ne baminisita bani betwita superrich ministers mm. abakontrolinga ebyobugagga byeggwanga abakontrolinga gorodi abakontrolinga ebisawo byentebe abakontrolinga mabos abakontrolinga limestone abakontrolinga ekibuga kyeggwanga kyonna abakontrolinga amafuta geggwanga abakontrolinga e, eh, population yeggwanga okugula eddagala lyonna mu ggwanga those superrich ministers are very quiet tewali n'omu nakugamba wayadde akasaketi kaki komunyo naye okulabanga eggwanga senkaggala afuga eggwanga nagamba nti nze ekinene nyo kyembawadde akakadde kamu <laughs> mumitwalo ana basebo mulina okwesabira eggwangaejoke <laughs> of the century alina obupiki bwe bumeka busatu busatu mm. nebakuba mu ngalo abamawulirekumotoka mm. ekyo kituufu nanzikiriziganyaaulanga ku motoka eh, sebo kankubulire eh. pulezidenti oyo gwolaba emyaka kati asatu mu etaano mm. tagulanga ku motoka tagulanga ku mafuta tapangisangako sente zalina bazimukwatira nabukwatizi mu makutiya tasasulanga ku sikulu fiizi <laughs> naye okubanga gwomaze emyaka asatu mu etaano muyinza tosasulanga ku sikulu fiizi togulanga kumoka byonna bakugulira bigulire engoye zoyambale bagulira ngulire nemmere gyolya bagulira ngule nokwata akakadde kamu mwemitwalo ananogamba zempadde mu crisis kubanga nyosebwe gye tulimu eh. is a crisis it has never happened, happened in the history of our country it has never happened in the history of africa it has never happened in the history of the world enyonyi zonna neziba grounded onaku lwajjo nabadde ku mawulire eh, amasomero gonna ne gaggala emipiira gyonna ne giggala ebisaawe ebbaala ne ziggala eh, amasinzizo gonna ne gaggala buli omu naaba nga ali totally lockdown hmm. world lockdown walibadde tubuuza nti seruganda gwamaze emyaka asatu muetaano nga tosasulanga ku musolo tosasulanga ku renti tosasulanga ku mafuta bakutere mu butezi emmoroga ovuga amadi mpitirivu tosasulanga ku sikulu fiizi tolina kwosasula n'okwata akakadde kamu mu emitwala gwomuntu wemukyala eyo kankubuulira abamu temumanyi kakadde muyinza okulooza njogera kakadde k'omuntu akakadde bwebwa omutwalo <laughs> omutwalo oba omutwalo omutwalo ndowooza kikumi mm. siwe kiri oba omutwalo omutwalo kikumi nayongerako oba omutwalo omutwalo obulala amakumi ana bwe yawaddeyo nti awaddeyo oluvannyuma lw'emyaka asatu mu etaano n'olwekyo fe abamu mwali badde mu twitter the living heroes nze olaba omubaka wa palamenti eyafuuka ayeetisa emigugu kuba kati omubaka wa palamenti najjaano nenkugamayi puroguramu enaabaka bangi bajjulira era kati kwebali bangi they are following us mm. nakugamba nti omubaka wa palamenti bwe nalinga ngenda mu palamenti namuvumiriranga nnyo ngerabolaba nenga babaka bano bejalaba ne bwe mbadde mu palamenti nendaba experience mps gye bayitamu nendaba ebizibu byebetikka buli kumakya nebuuzanga nti lwaki ababaka bano bempulya bagamba nti bafuna esente empitivu tebazimba zakedi namwe nababuuzako wano nti mujje mundage ku akedi ya mp mukibuga kuba bayoola mpitirivu mu palamenti mujje mundage ku bugaga bakuŋanya ŋenda okwekanga nga mp yafuuka gavumenti in the absence of the central government empu yafuuka government ne bano bemulaba beekoza abayita ababaka ba paalamenti embizi ku social media oluweta wali omubaka olinayo koolina omubaka munnaye waali badde otuyamba kino omubaka olinayo ngaogyeko ababaka abakodo kuba tulina ttiimu yaffe eyababaka nga naffe tumanyi nti oyo okumukongolako ekikumi osobola okukongola enkwa kunte osobola okukongola <laughs> enkwa kunte kikwanguyira okusinga emukongolako ekikumi abo gye bali era bawa excuses nyingi ne bagamba nti fene waffe tuli boogera nnyo ebigambo ebiwooma ebyobufuzi nakuwulira ebigambo ne bwomugamba yes ebigambo ebyobufuzi obyogedde honorable naye bano abantu bwebayambuyota ne bwebanaikonto temukwatako hmm. ne bwe baba bafiridde bwe tebimukwatako ne bwekuba kuyamba ku bantu be nga bamugambye nti waliwo ensonga eri wano temukwatako kati wewatuuka ebiro ebyokukolera mu politiko bulingi bulingi n'olyoka omulaba ng'avaayo akola bulingi bulingi tulina ababaka bangi ennaku zyabadde batateesa mu hawuse hmm. ng'omala emyezi nga tomulabye lwakuba nti n'omukyalo oyo kadaaga naye alina ekisa etteeka ligamba oli bwamala emyezi esatu nga talipootinze baba balina omukangavula naye ogenda okulaba wabeerawo ebiseera bya bulingi bulingi ne bajja nti bakomewo batandike nabo okuddamu okuligaininga oba okuzimba erinnya n'olwekyo bwe tulabanga omukulembeze eggwanga avuddeyo mu biro bino hmm. ebyokulaba ennaku mungereza atera okugamba duitoneva kikole oba tokikolangako n'agamba nti ku bugagga obuyitirivu ennyo bwalina bwakuŋŋaanyiza emyaka asatu mu etaano nga bannansi bamuleze n'agamba nti nkutte kakadde kamu kokka mu emitwalo ana nze nange nagadde okusabayo kopu zange nengaba banze ndibuuda sente <laughs> eh. ewaffe ewaffe mu kyalo eh. omuntu omugagga ennyo bamuyita bijodolo bijodolo bweolaba akutte kasanke eh. n'akawaayo nga saddaaka kati nze olwo mpeeyo ki oba olina wokwata walala wetutamanyi tesiwani tewaliiwo tiwaliiwo kuba nkugambye nti abasinga obugagga ennyo mu nsi baavudde ne bakwata nti eno ekyeke gye tuwaddeyo yakakadde kamu mu emitwalo ana ze bawaddeyo ne mukuba mu ngalo n'abalala emwetala eri olwo kati ffe nagambye nti oba nze naliwaddeyo nga siringi enkumi satu <laughs> eh, mundabayo yaliwaddeyo nga mmeka nabadde musuubira okukwata biliyoni ngaatano tufudde bwakolanatukanagamba eh, eh, eh. nti mwami rugunda mukunja nakati mubagendayo ku biiti obatwalireyo kokukawungabatwaire ku ŋano yiyogolowooza bakola nabo bo bebali obulungi wali <laughs> <laughs> ofaanana ngaagamba tulina kampuni mm. ezireeta ebiweebwayo wali eri ku bya covid mm. naye ngaabakozi baayo baze kampuni ezo bafa enjala nga ziwaayo theyare mm. contributing hundreds of millions mm. nti banetuwaddeyo okulweggwanga naye abakozi ba kampuni ezo nga buli omu ali mumuzigo gwenjala mwemutira teyamuyamba so kati webadde osaba sebo mukama wange mm. ebyo bisoboka mu nsi y'abantu abaagala ensi yaabwe mm. abantu batono nnyo abaagala ensi eno era sebo ensonga lwaki olaba buli omu yeeyisa kati mu mbeera gyakolaki gye yeeyisaamu mm. naye osanga ebiseera gye bijja buli muntu ajja kugenda okuryalizinga mumbeera gye tulimu akola ekisaanidde okukolebwa naye sebonzikiriza nebaza abantu baffe abali mukutuuliza abaka palamenti mwena mbebaza abali ku radio beat ndabye wano ebirowoozo byemukubaganyiza baŋambye nti tutamaguzi kyeke pulezidenti museveni gye yaleese eyakakadde akamu mu emitwalo ana esente ezalabiridde ng'agiwaayo zasinze kuze yawaddeyo ku kyeke <laughs> eh, abagirese ku mukolo ogwakoleddwa <laughs> <laughs> edate eh, eh, tusiimye nkugambye bano babaka baŋambye mm. nti bakozesezza obukadde busatu okwaniriza kyeke mukulya mukunywa abakulu we batudde bakozesezza obukadde busatu mukwaniriza kyeke yakakadde akamu mu mm. emitwalo ana naye eyo ye uganda mwe mulina okutambulya naye nsebo nzikiriza nebaza abatuliza kiriza sebo kyamani woko omwakuliriza e. e, ne ne timu ye yoku nakaseke district mukuruko mukuru mavuma uh, sebo mukuru makanga ne timu ya ne bakao bali mukuliriza sebo na RDC uh, mukuru kibirige sebunya naye we bale kuliriza radio beat yawe nakaseke master ndebe Lawrence kunowas ak we bale kuliriza beat OHT babali kande kadunda we bale kuliriza radio beat mukulukanga veeru kyamwe balekuliza radio bt kansala senyimba enansa naye balekuliza radio bt mukulu kaluya enamirembe wali ewaffe webalekuliza radio bt mukulu mukibye sekanyonyi mukulu kerebw ekikumango webalekuliza radio bt mukulu musomesa kigundu emifunya mukulu miti esemuto mukulu kabanda ekapeeka musa esemyungu mwemuzeeyi sewanyana ekibaale mwenna banaye mwebalekuliriza nnyo radio bt kati kati nabadde nkyakubuulira mm. nti luno olutalo oluliwo kati mu ggwanga lwemulaba oluyolekedde paalamenti mm. luli mu kubawugula mwenna bannansi muve ku kyammwe gavumenti ebadde mu buyinza emyaka asatu mu etaano ng'ekyalemereddwa n'okuwa jasi wanu disitulikiti y'e kampala emmere disitulikiti emu tulina disitulikiti kumi asatu mu taano naye ne disitulikiti emu ekyalemeddwa okuweebwa emmere kati ah, ate kawempe kawempe ogiwaako gundi kampala yonna nobatebanamala eh, eh. sebo nze nkubulya ndi mbaka palamenti hmm. ate soogera byanjwanjwa hmm. abantu abasinga mu kampala tebanafuna mmere muwakiso nekkati tetunategeera fe twayisa 59 billions zigule emmere uh-huh. ne naye tetuziraba emmere ekuŋŋanyizibwa buli lunaku abantu babajja ku biboozibozi bya palamenti babawugule maama obukadde amakumi abiri maama maama wewe weweraba ababaka bwe baguza ennyonyi mu bukadde amakumi abiri wewewe gavumenti ekwata sente kino nkikamba bannansi kubaffe tuli baserefumed nze hmm. sitiisibwatiisibwa era nagamba abantu nti nze obukadde abiri bwe mwogerako sibukwatanga nako kuba of sofa spent 95 millions era nengenda ku likodi nze nasooka okuwaayo emmere n'omusaala gwange ne sente ku disitulikiti neŋgamba abantu nze olumu waliwo wiiki weetuuka nenspendinga mowadani 20 millions mm. kwe tusobola kuleka bantu bo babonebone ng'ojeeko ba mps aba bulingi bulingi abajja eno naagiraagira obutalatala naye ffe tulina payini era nze nagamba omubaka wa palamenti yonna sente gyosanga ku akawunti yo mu biro bino gijjeeko yamba abantu bo bino ebya bulingi bulingi munaabisanga oluvannyuma okola otya bulingi bulingi nga bantu bwaffe enjala naye nalabyeminisita saida bumba eh. yagambye ndi nze ebyo sibimanyi ebyobutajjayo sente anti gate kati <laughs> ani yakuge nti bumba sente tajagala eh. wali atayagala sente bwaba ajijeyo kabe kabe minisita kabani nojjayo sente nga tojijeyo kwejalabyaggwe kuba tulina bannaffe ng'ajja mu palamenti kujeyo musaala gwe kucakala nga n'omuntu wo omulonzi we tamumanyi kimuluma naye ze bwojjayo sente n'oyamba abantu mibiro bino byetugwamu nga nabagambye nti omubaka wa palamenti yafuuka gavumenti sikulinaako mutawaana bano leka boogere be basasulira ku social media simanyi tuyambeko okuba kadaaga ne palamenti bannamawulire abamu be basasula n'omusanga ng'atambuza ekiboozibozi kya palamenti ng'ayambeko gavumenti obutalekawo vacumu abo bonna mubatunuulire gwe omubaka wa palamenti alina sense erumirirwa omuntu wo ne bwosangayo enkumi ttaano nga zazzemu era zijjeeko yamba abantu kwetulina abantu baffe bafiira mizigo abalala bafiira mu byalo abalala bafiira eno eno gavumenti yazemu bulingi bulingi nti tusasulire ekiboozi kino kituyambeko abo badde bagenda otuyambe okutusaba emmere okutubanja emmere ne sente zetukuŋŋaanya babeere ku biboozi ebyo ku social media nabamawulire bebasoma e maama obukadde makumi abiri wewe mubukadde makumi abiri nobabuja tulwakire mukuba mu luyimba mukubeemu oluyimba mu luteeka eri naye ffe muleke abantu abali ku mulamu ababuuze nti emmere ekuŋŋaanyizibwa erigabibwa ddi ye question eri mu ddiiro nafudde enseko eh, bagikuŋŋaanya naye mune tetumanyi nalaby omu nga agipaakinga mu buveera ng'ajja mu buli obwa not for sero ateeka mu bubweno <laughs> eh, era eh, towabirabye oh. byabaddeko ku social media mwe mwabadde ku lediyo nga muli bize fetwalabye kandi tubuuza mm. nze omanyi bwe ŋŋendayo nteeka ku nninga mm. neŋŋamba abantu nti bwe muba mwe mutambulira ku biboziboozi bino ebya paalamenti ebisasulire mubitambulireko naye ffe tukyali iga emmere ekuŋŋaanyizibwa eriweebwa ddi abantu waliwo betuyita perishebozi ebivunda emigaati amagi ngaabasajja baleeseroleza amagi nezinawulirawo bwe bagaba ku magi otutaata tandeba bagaba nalabyeri mu ddwaliro ly'ekikamulo eryenakaseke wa saida bumba bagabyeyo gavumenti yagabyeyo kiro za sukaali satu nzina ekisajja mu katuli kyatya katonda muga katonda mukiro satu kiro emu biri satu sogera byakiralusebo mu ddwaliro awalala bagabawo obupakiti ndowooza ekapeeka e wali omanyiwo ku ddwaliro lyawo bagabyeo obupakiti bwamata oba buna buna ne kiro za sukaali tano fetwayisa fetwayisa biliyoni kikumi mu nyo ezasooka mugende muguliremu abantu ebintu ebyetagisibwa mu malwaliro n'abasawo netuziza hmm. netugamba nga tuyisizza esapulimenta leno tusooke tumonitaringe bino bye bakuŋŋaanya bituuka ddi mu bantu kuba obudde bugenda naye gwe olaba ne kampala obukampala agaanye ne wakisa agaanye owenakaseke n'omusuulirako mbukujjanzi bakukululiddeko akagulu kalyo kuba mu ngalo for accountability purposes gwe omuntu abeera mu kampala nga tebannakussa ku biboozibozi nti tuyambeko okuba epalamenti owugule oba owugulaze bannansi wafunye emmereyo lwaki togibanja kuba nkimanyi nti obukadde amakumi abiri bwoyogerako ku mubaka wa palamenti ali generas nga lutamaguzi nze sewaana bwewanyi tebumala naddakiika kumi naddala mu biro bino obukadde amakumi abiri tebumala nadakiika kumi nze mulutamaguzi nga buzewonangaba nga ne constituence atwereza tuyamba baconstituence boka nabalala eri nebakuleetera abaana enaku ezo nayombagana ne sipiika ali ku lediyo yaffe naajulira kati hmm. okusinzanayombagana ne sipiika mugamba abantu zero distance hmm. eh? naye abantu bajja abantu nga 15 tunoonya lutamaguzi emubaka waffe tuva nakaseke batuggaliraka ekampala tetusobola kuddayo nakaseke ngaolina okunoonya sente todda mubina okwegira nti ate simanyi mugende onoonya sente nogamba kankwe kyensobodde okuba nakyo kubanga bannaffe mu biro bino ebyokulaba ennaku terina omwakulabawo kituufu nogamba kanyambeku ono kanyambeku oli tewekwasa ngaababaka palamenti abamu bowulira aba bakula obutaalataala nalibadde nzijjayo naye maama nzisimanyi nkuuma linnya nomugaa ah, gwegenda mumaaso okuuma erinnya abantu bwebafa enjala ubabali <laughs> bulungi waliwo n'abali obulungi nga teyetaaga kujjayo sente ezo ngaalina biliyoneya eh? anti kati kyenkugambe sente zigenda mu balonzi hmm. kyenkugambye nti si zaffe zituyitamu buyisi naye yo gavumenti kyekola basibo ne banyabo gavumenti enongeza abasajja abagikoleramu baali bongeza omusaala <laughs> ewugula ewugula omanyi kyebayita okuwugula nobanga ogenda masaka nekugula newekanga ngaokutte lyembaale ng'oli eyo mukuba ne bakubuuza olagabata <laughs> agende masaka ababadde balina okubanja emmere ekuŋanyizibwabali ku palamenti wewe palamenti wewe laba kadanga bwe yaguze ennyonyi mu miliyoni abiri laba buli mubaka yaguze erikoputa mu miliyoni abiri n'omubuuza wuliriza ggwe tebakuugula Mm. Teba kuugula bano bakutereddde wekiboozi boozi bakisasulira ne ssente n'osanga mu namawulire omu ng'akitaddeko emitwe n'amagulu asobole okutambuza naye nga tomanyi nti ali hire facilitated n'osanga omuntu bano bayita babuloga boku social media ng'alina akawunti ebikumi bibiri omuntu omu akuba mukadaaga n'akuba ababaka ba palamenti abayita embizi n'akola atya bwebamala okubayita embizi ate n'obasanga ku ofiisi nti mubaka afa n'omubuuza nti omubaka omuti gwa ffeneewe gubalako ssente no nti gyosuubira okgenda ziveeko nti ezombizi nogamba nti nedda mujagala mwawule wakati w'ababaka ba palamenti abafuta be mutalabangako nga babayamba n'ababaka ababasiibamu abamu abeewola n'okwewola nakugamba ano mukunja najati mm. nti mukimanyi nti abantu abamu bebava mu palamenti n'ebitogi byesaati bikutuka mwali mubalabyeko eh, eh, eh, ate mwe bemugamba abayoola ate ayoola lwaki ayabikesa esaati kuba nalisuubidde nti alya ku zakedi ze yateekawo empitirivu ku mansonis sky scrapers yateekawo kwabalya nolwekyo ffe tugamba abantu baffe ab'omu kibuga mubanje emmere ekuŋŋanyizibwa yeeragawa kuba ffe twali tulese nga abaka ba palamenti nti emmere buli lwekuŋŋanyizibwa kaŋambe nti ekuŋŋanyizibwa olwaleero enkyeka egabibwe kuba twakwata biliyoni nnya n'ekitundu tuziwe abeerodiyo naye olumu weekanga nga n'abasirikale bangi okusinga emmere <laughs> nga bali wali watanobabuja ate emmere eri musitowa mukimy eki nti tujja ku accountability eno bwasitulawo akasawo bwatunulako mu bbanga n'agamba enkuba etonya nnyo bwatambulatambulako wali mbowekisaakate tetujja kumuwa mmere ani yakugamba nti buli ali mu geeti ye yagizimba kuba tulina ababeera mu geeti nga bapangisa luli nagoba omukyala emisinde simanyi abeeraabeera eh, eno mbalwa eh. mbalwa eyo simanyi namugongo eh. nga ze nefamire ye mubaka tunonya lutamaguzi twali mubaka wa nakaseke nemubuuza maama siri mubaka wa nakaseke naye tekitegeeza nti buli mugugu ogutikka enze enjovu webeera nga nene tekitegeeza nti buli mugugu gwomukibira yerina ogwetika enkima yetikka ogwayo omugugu gwayo nenjovu neyetikka ogwayo nemunyera nezetikka ogwazo nensanafu naye naja tetunafuna mmere batwiseeko mu kisaakaate simanyi omubaka waffe luli yatufuumuula nti ate kati omubaka yalina okuwa emmere mbadde ngamba gavumenti etwagiwadda sente twasooka netugiwa biliyoni ataano mu mwenda kati ennaku ezo kyeyakoze era abasajja baze ku palamenti kyembudde nebaza nti abayiiza gavumenti eno babongeza omusaala yayita basapulaya bakawunga mm. kino mukiwulirize kikulu nnyo ah. negamba buli agenda okugaba akawunga n'ebijanjalo tuleetere akawunga nebaleta tani netani zakawunga bwebamala okulaba nti katuuse wali eri ku senta yaabwe nebayita aba unbs nebatandika ne, ne okukatesitinga okay. omutindo mm. nebabagamba nti okusinziira ku tani zino zonna zemulese ebitundu kyenda munana ku buli kikumi tebisisinkana mutindo mm. kati nebabawandiikira enkeera nti babaleetere sente ezigenda okwokya akawunga kebaleese nebakuba omulanga <laughs> abaleeta obuwunga okubuguza gavumenti mm. nesala akakodyo mm. negamba ubanbs ebitundu kyenda munaku buli kikumi akawunga bano kebatutte okuwa gavumenti ekagula okukawa abantu tekatwinkanira mutyo nebabawandikira ebbaluwa nti gwe buli eyaleesa akawunga mm. weereza sente ezigenda okwokya obuwunga buno kuba tebutuukagana na mutindo ne bafuumuuka emisinde kati bali eyo bekwese oleesa okuguza gavumenti <laughs> ekufeze mugwanga muno atagala kubba ngaoyofala owugulako obuwuguzibwa oti nowugulako kati obuwumbi bwobuwumbi obukuŋŋanyizibwa wali ku senta teri abubuuza nako esente zetwayisanga palamenti fe tukyazinsisitingako zewalabye kadaga ayombagana ne mukulu mune ate naye kyetumwebaza agende mu maaso kubanga se e, ekintu kino ekya covid kijjewo bingi bulijjo tubadde nga tutula mu palamenti tubuuza ti banaye abusijja sente zemubayisiza ezenyongereza ezitaggwa supplimentary ezitaggwa zo ziriko maddi mm. muba mwakayisa bageti mugenda okulya musitetawuse yagala supplimentary mbunaye zagundi seziriddakubaakombalirira nimba mwaka bayisizawo zino ndya palamenti etudde yadde kola muteriwo betaaga simanyi sente e, e, e, ezenyongereza nemuyisanga obumbi n'obumbi naye nga temulaba impact yabo ku groundkakati olwekitiibwa kadaaga weyavuddeeyo hmm. nakuba omulanga <clears throat> kino nkyebaza nti executive emulwanyisa ne judicial emulwanyisa era kyetwayimiriddeko ku budget committee babadde sebo bakomyewo era okukola ejjoogo nti basaba supplementary endala <laughs> ono yayize ti ababaka babbi berowoozaako bokka okuwugula hmm. kubanga ye tayagala kiboozibozi kyababaka kive mu ddiiro kimuyambako gwe yali banjiza emmere wekubagiriza ku mubaka eyali sabya akauntabite wekubagiriza ku mubaka twafulumya supplimentary oba enyongereza ya tiriyoni emu mu biriyoni ebikumi bisatu 1.3 trillions trillion emu mu bilioni ebikumi bisatu naye zonna tetumanyi bwezitambula abantu bekie palamenti yatutte obukadde abiri wewewewewewewerababaka bebatutte nomubuuza nti trilioni eri wagirondodde mu bilioni ebikumi bisatu oli akuugula ogiveeko bwolaba nga omubaka womubbi yagjeyo obukadde abiri nze nabawadde esolution kubaffe abamu kuffe tusaasaanyiza n'okusingawo era tukyasaasaanya tetusobola e eh, zakuzaffe kuchafenze mm. tusobola kuva ku muntu butakuyamba nga nindi ku bulingi bulingi we kampala mm. abantu b'omumambuka bafuumudde ababaka bawe ne babagamba ebibooziboozi by'obukadde abiri mu birekeeyo kampala ffe eno twagala mmere nakutuyamba era tolisanga muntu womumambuka nti ali ku biboziboozi babeera wano mu buganda lijoni ne beekubagiza wawe ababaka ba palamenti babagulidde ekyemisana wawe raba gavumenti yawadde buli mubaka omutwalo gumwe ali ekyemisana bamubuuza ku mulimu gyokola olyayo nti wawe raba bane gavumenti wedibuuda owetwa omubaka omutwalo gumu ab'omumambuka bakugamba nti ffe ekikumi kyonna kyoleeta azironga kisobola okutuyamba okuvuunuka wano ne bwekiyamba muntu omu ebiboziboozi mubireke eri ebuganda yeeri eno ebiboziboozi gye bagamba abantu okugaggawala ne bamala emyaka asatu mu etaano ng'eyalina ente kati takyalinawo nakamiwaka yeeri omuntu gw'osanga eyeekubagiza omusajja omukulu ow'ebirevu n'omusanga ku ggombolwa mbu alinda gavumenti emuwe tayayagala nakulima kibanja kye yeeri eno omuntu gw'osobola okusanga omusajja omukulu ne bamufera nti emmotoka ya gavumenti nti ate ya muntu wa bulijjo yeeri eno abantu ewano okola buli kimu era kyova olaba nti ebitundu byeri mu mambuka ebiboziboozi bino ebyokubajja ku mulama bo tebabiriko bagabo batotuwadde emmere katugume naye ngaomubaka waffe tukubuuza eh. kakiko otugiddeyo ekampa tulina lead of opposition anti nze nakava mu kyalo eh, no no no i've been spending nzebwembeeraerisinakebera wembeera eri kanvuulye fe abalina byetukola nakubuulira nti bweobeera omubaka paalament mm. todipendinga ku musaala gwa paalament bweobeera eri mm. ojjayo kwetyemu yo muyambe kino kubanga ku social media kibuzo kiriko mubunjagamba lutamaz esente ah, yazijjeyo kati oyo abuuza kyaki akole ki nga tanambuuza nti waspendinze meka Mm. byebyo ebiboozibozi byabo abantu webasasulira ku social media tolowooza nti ababiteekako ebyababa bantu bangi ah, omuntu omu aggulawo akawunti ebikumi bibiri siteeti <laughs> nebawa tonawulira kawumbi kebawa simanyi nasoma nasoma mm. mubeereko mutambuze ebyo ebiboozibozi nze kati nebwombuuza emiliyoni abiri nkugamba ebyo ebiboozibozi tuli bize mu nnimiro mm. tuli bize n'okuyamba abantu olunaku lwokwosa jjo nagaba loole y'amatooke nenjigamba egende okwosalo nawa abasajja bange abasibulukuka obukadde buna nasooka kujeno kampala kubuuza nakugambye nze nasooka kulikodi nenkugamba mpaddeyo nga temunalowooza nekunebozi nze era oli babadde nga batubuuza eyo nti obaye obukadde abiri nenkusooka kutunuulira nembuuza ono nga yesu bwe yatunuulira eyamubuuza nti oli mwana wa katonda yegwe yezu yegwe yezu kawaka w'abayudaaya wa ojjukira oba osoma ku bayibuli omusajja hmm. omu yabuuza ne kerodi nga wandiise ku musalaba ndinga ku musalaba owandiiseeko nti yesu kabaka w'abayudaaya wa namutunulira bwati namugamba kyempandiise kyempandiise seruganda nze nfuga naye nkugambe kyempandiise kyempandiise kati bano tebasobola kubawa akawuntabite ya sente zammwe tebasobola tukugambye nti tulina olutale era lwengenda okulwanagana ne sipiika ku lwokubiri nga nkomyewo baali banvuvubise naye kati nkomawo wa sipiika mugambe nti yadde executive ekukuba omukono ekujje ku mulamwa abantu balina okufuna sente zaabwe ez nssf tukyuse teeka naleeta ekirowoozo ne bagamba mbu tukyali munanka tulindeko minisita akireete naye nagenza okulaba ndi munimiro nga ndaba nti waliwo omubaka akireese ewa sipiika twetaaga okulaba nga buli muntu atlist afuna 25 ku sente ze ze yateekayo mu biro bino ez nssf twetaaga okulaba atirisa emyaka gya nssf give ku nsanvu gidde ku ana mu etaano ate kati executive enetuyingira nga yayisa ababaka ba palamenti nti bayaye tesobola kutuyingira era kyenavudde ngamba nti enkuba eryokanga netonya nolaba obusiisira bwe bwenkanyankanya emyoyo tubaddenga tugamba baka bafe aba palamenti nti mulekerawo okuba chipu parliament is an independent arm of government nono okutandika okuyingira ya parliamentary commission mbusimayi bataddeyo sente parliamentary commission eliserf accounting it is not accountable to anyone kabaatone jeno no gwe babagambye atone jeno sebokiwulirize ki hmm. atone jeno kabe auditor jeno auditor jeno office of the auditor jeno oyo agent wa parliament eri ali accountable to parliament nga bweraba executive oba mwami museveni nisamale ali accountable to parliament so si parliament kuba accountable gyali ondoozi ekyo okimanyi ye yaripooting eri parliament president weggwanga ne gavumenti ebaripooting eri parliament so si parliament kuripootinga gyali judicialmba bwekibe mwagala okuyisa musoka ah,